El poder ser un profesional, el poder ser ya un abogado hoy en día, es uno de mis sueños que yo tenía desde que era pequeño, desde que vivía en República Dominicana. No se deje vencer, búsquese un, apoyo, soporte, amistad, compañero, amigo, esposa, para que lo apoye y siempre esté ahí para usted. Bueno, Cristian, muchísimas gracias.